boy, Teams on. Damage off ou la. Team damage off ou la on Euh. Off. t'as voyé toi, mais. Off. Ah bah oui, ah bah non, ah bah oui. Ah bah. Mais euh, une euh, légende. Euh, Stark, Stark. toi-même. ah bah oui, ah bah non, ah bah oui, eh ben non, bah, bah grave, c'est pas grave, bah oui, bah non. Ah bah oui Ah bah non Tradition Google Hey, hey, hey, hey, hey. Putain, il est fort celui-là. Ah bah oui, ah bah non, ah bah oui, ah bah non Qu'est-ce que c'est que ça ah Bah non, ah bah oui, ah bah non, ah bah oui, ah bah non, bah bah non, non bah non, bah non, oui, oui. Ah, Banane En fait, non, ouais, ouais. Hey, hey, hey, hey. Bah euh, je l'aide, non. Je non. على يا وي ادي لا لا عماد الشخصيه واخا نهبل عليهم تعي جديده اما وي انا كان تعي شديد مي اهبل اهبل علينا مي دون تهبل علينا <laughs> احسبنا كون دون تسب بليز دونت سوير بليز يا هبلوا علينا جدك Uh, with your hand, uh, challenge hand, uh, please. Shut up, Fuck you. Yeah. suck my dick, bitch. Mais non, le team euh, est non عادل. Ronaldo. Go, Ronaldo. Come here. Come here, boy. آه. ولا حاجة خلا خاوة خاوة ماشي عداوة اش راه يقول هذا كومون بيتش شات اب شات اب بيتش Why are you gay? Suck my penis. Why are... Oh my god. Uh, Easy. team challenge. Team challenge. Easy, easy, easy, easy. Changez le team. Easy, easy. Euh... حقر غادي نجلدو غادي نطاقي نديرو لكم. Look at this bro <sighs> <gasps> oh, Teros Euh... Oui, ah. <laughs> We kill him, motherfucker I'm coming, bitch. <laughs> Oh, mais toi tu forces là. Oh mais tu forces, Arrête tes conneries. C'est pas moi, c'est ah. lui là. Ah. <laughs> Ah, Ah, ah bah oui, bah non. <laughs> Ah bah oui Ah bah... Ah bah oui عماد <laughs> يا صاحبك جلاد Waouh يا صاحبي قدالي الكل ماشي جلاد يا جلاد Ah bah oui, ah bah non, eh bah oui, eh bah la hada. Ah bah oui, bah non, bah non, bah oui. Bah, parce que oui, faut. My big penis, bitch. We are dead Ah, no. Suck, bitch. قول حرام حرام العيد عيدكم مبارك ويش ويش ويش ويش ويش ريغولي ريغولي ويش Come on, bitch. Mais c'est moi, connard. Non, c'est pas toi, ça. Ah, ok. <laughs> Depuis tout à l'heure, tu me spam, mec. Oh, désolé. Eh, je te jure, désolé. Hein. Oh, désolé. <laughs> oh, désolé. Je voulais s'inverser. Il m'a donné la avec là, t'as la balak. Je te laisse le 1v1 si tu veux. Oh, arrête le pauvre. Ah, Arrête, si tu veux, je m'en allais. Non! Yeah, Nisso. طبايكم <laughs> كنت اسم لها اديته <laughs> لا نزل ده واهو <laughs> طيب كرسي انا ثلاثة دمومك توكا بريت 3 هيرتز ماذا فاكر No! No O cabrito, Não! pias! Three heads! <laughs> Three the fuck? Wow. Sugar, sugar. Like this? Yeah, thank you. Yes, no. bitch. Fuck you. Hey, shut up, shut up, shut, shut up. up, man. I am with Buff. I am with oh. I told you, don't spam. Stuck no. my oh. bacon, bitch. <laughs> oh my god, oh shit, but, uh, but. <clears throat> Are you from Chinese? no, I, I, <laughs> I am, I know, I know. Why are you gay? Why are you If I'm gay, then why are you... Uh, okay. اجبد منه اجبد منه آه، خلوني نجبد That's all I, I just understood this. Like, يو ضيتها بكرسي Suck my big dick. <laughs> Joj, docht! je docht en bulken! Two plus two. Four plus four. Four plus four. I don't know. Easy. Why are you gay? Take my bitch. Yeah! <laughs> bitch lasagna. Easy, bitch. Why are you? Why are you gay? Why are you bad? Why are you gay, gay, gay? Easy, bitch. Fuck my dick. Fuck, in your mic. I. Ibs. No. You. Just you. I'll, I will show you the Zimbabwe. you need to put a switchcraft. Uh, can, can you just. Uh... No, no, you are a pro. Kill me all. No, Fuck. okay, just... Um... Oh, mets-le et ferme ta gueule, là. Je vais te niquer. عماد Yeah. عماد غادي ندير غادي ندير دمج اوف just اون. Play on Switchcraft. okay okay اي اي بلاي بلاي. Yeah, but... Oh, tu le mets et tu fermes ta gueule. <laughs> Ta gueule. Stop. Somebody tell Why me are you what- gay? Shut up, bitch. If you don't shut up, I will kill you. Fuck my dick, bitch. Have you Among Us? Among Us? What Among Us? It is a game. No. Aval my penis. Uh, among Us. <laughs> yeah. Trust me. I'm pro. Have you a son? Connard. Tu crois que je comprends pas PD? Are you oh, YouTuber ah. eh, eh, toi, déjà, écoute, écoute, toi, tu fermes ta gueule, d'accord <laughs> Déjà, pour... pour commencer, tu vas pas me prendre la tête. Ensuite, si t'as un euh. problème, tu m'appelles en privé, je te défonce, c'est bon Euh, non. On fait comme ça Moi, si j'ai envie, je te force à me sucer, ok Ouais, j'essaie, t'inquiète. Wesh. Oh, désolé. Désolé. Hein. <laughs> Ça pique la marmotte. Oh, le combo Mais pourquoi moi Mais pourquoi moi <laughs> تحية جدك خنبك لحظن <laughs> واه طور الكبده طابت I have a question. Is What? آه، you know عيد عيد أضحى. <laughs> We will kill the sheep, uh, you know. Euh, ton ami là, il s'est parti, il a quitté Rashkid. Euh, moi aussi, euh, j'ai mangé euh, un peu. Puis, euh, ouais, mangé.